Ku soo dhawaada Qomali Studio Channel. Channelka haddii aad tahay marka koowaad ee aad soo booqatay, fadlan subscribe-ka channelka ha ka ilmaamin. Like-ka, share-ka iyo comment bilowga labada saddexda intaba. Asxaabta haddii aad tahay qof marka horeba noola joogi jiray, waxaan kaa codsanayaa inaad like dad badatay haddii uu ku cajabiyey like saar haddii uusan ku cajabin balse waa baab kale una sheergalee dadkaaga walaaladaada u sheergalee kuwaas ayaa wax ka faaiidi doona haddaad adigu wax ka faa walaalkayga qaaliga ah oo meel walbaad adduunka ka joogtaan horta waan idin salaamayaa kusoo dhawaada janalka aqoomaha studio soo daayaha aqoon maadi iyo diiniba Fadlan fadlan waxaan ku celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba channelkan yaan laga hilmaamin subscribe-ta fadlan yaan channelkan laga hilmaamin subscribe-ta insha allah waxyaabo badan oo cilmiya ayaanu soo wadnaa balse idinka ayaan idin sugaynaa inta aad meel naga gaarsiin karaysaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaarta meel walba adduunka joogtaan Waxaan idin leeyahay salaamullaahi calaykum wax goor wax haydii tahay oo wanaagsan een akhyaarta isu soo laabasho wacan oo caafimaad qab iyo barakiyo barwaaqaba leh alxamdulilah sidaan u nimcaysanahay baan rabnaa inaan adigana kuu rajaynayaa in adigu saas kale ii noqoto een walaalkayga qaaliga ahow een meel walbad adduunka ka joogtaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka channel kaad daawanaysid waa Qomaal Studio Channel waa baahiyaha aqoonta maadi iyo diiniba akhyaarta maanta waxaynu isu wadnaay waaxay maxayse meesha isula soo fadhinaa meel maanta ciwaankan ka hadlaayo insha allah wuxuu noqon doonaa sidaad u ogaan kartid vershanka ama nooca kugu jira combyuutarkaaga windowga kugu jira ee window tanka kuugu jira adiga kombiyuutarkaaga ku jira vershonku yahay iyo xilliga uu soo baxay insha allahu tacaalaa isla socosho wacan markaad halkaagaa joogtid bagekaaga korkiisa ayaad start minioga tagaysaa application ma isticmaalaysid aada la soo degaysid waxyaabo kale ma isticmaali keliya halka ayaad ka doonaysaa start minioga ma start bottomka ayaa taaban ch ayaa dihi waxaa win oo window loosoo gaabiyey iyo ver oo version loosoo gaabiyey ee win oo window loosoo gaabiyey ver oo version loos win ver bay isku noqonaysaa applicationka sidaa u eg ayaa kuu soo bixi doona click ayaa ku marka insha allah microsoft windows version ten pointy zero Portland intaas ayaa kuusoo baxaysa copyrightkiisu waa labadii kun iyo shan iyo tobankii haye this production is licensed under the microsoft maaragtay wuxuu hoos tagaa microsoft wakaad u aragtaa waxaan u malaynayaa insha allah inaa wax badan ka faa'iiday sababtoo ah adna ka baxday windhow kugu jira adigoonan cidna aadin dad dad wicin adigoo maaragtay meeshii aadin laga soo shubay insha allah kulanti wacan oo dambe oo xiise badan iyo casharo badan oo aan idiin soo gelin doono insha allah ilaahay hadduu solo siiyo